LARS NRW ist ein Bildungsangebot für die Lehrerinnenausbildung. Es umfasst 22 Animationsfilme, die realen Unterricht in sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächern zeigen. Wer möchte noch ergänzen? Das war schon eine sehr gute Beschreibung. Wir sind dafür, dass der Antrag gestellt wird. Also wir sind dafür, dass der Antrag dem Bundesverfassungsgericht gestellt wird. Ja, da hast du natürlich recht. Das ist ja der Zwiespalt. Ich habe noch was zu Sebastians Argument eben zu sagen. Also, die Parteien sind eigentlich nur dafür da, um unsere Interessen zu vertreten. Vielleicht so bei Diktatur oder so. Wenn man dann seine eigene Meinung sagen würde oder so, dass man dann Angst hat. Zu allen Filmen gibt es frei verfügbare und flexibel einsetzbare Lehrmaterialien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf fachdidaktischen Aspekten von Unterricht. Die LAS-Materialien decken drei Themenbereiche ab. Die Einstiegsphase, die Urteilsbildungsphase und herausfordernde Situationen. Die Videos und Materialien stehen ab Sommer 2022 auf der Plattform Orca NRW zur freien Verfügung bereit. Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen und Ausprobieren.